Ты забыл язык на улице. Или ты так хочешь спать, что тебе лень за ним следить? Хороший мой, хороший кот. Хороший. <laughs> Гишунь. Сейчас слюнка капнет. Что-то еще пахтит сидит. Геша рыбонька моя. Малыш. А если так? Нет? Ну, спокойной ночи. Давай тогда.